Hadi. Bizim diğer farenin yanına gitmemiz lazım. Kaş kaş kaş kaş kaş. Neredeymiş farecik? Bak şuradaymış. Ama çıkamıyorum ben oraya. Kaş kaş kaş kaş kaş. Kokla bakayım. Geliyorum şişko fare. Dostum başına vurma oralara buralara ya. Aa ben geldim bak. Neredesin farecik? Daha varmış. Şu bebe, bebe bizi görmesin sakın. Dur. Şuradan gidelim. Arkadan arkadan. Bizim fare uçtu uçtu. Kanatlarını çırpıyor resmen. Çüş ya neredesin dostum be? Hele şükür ki gördüm seni. Sonunda moruk. Hey şişko ne haber? Bunların hepsini düşürmem mi gerekiyor dostum? Hadi bakalım hepsini düşüreyim ben. Topla bakayım şuradan gidelim ilk başta. Peynirimizi alalım dostum. Bak şuradan gideceğiz. Gördün mü moruk? Bak uçtum ben. Kokla bakayım. Dostum nereye düşürdün beni? Sal şunu. Kokla bakayım bak gördüm ben seni. Hayır düşme. Geldim sonunda. Bak düştü gördün mü? Nasıl da düşürdüm onu. Sonraki neredeymiş? Bir sonraki görevimiz şurada hak. Buradan gidiyoruz. Korkla bakayım. Saklan. Bırak dostum beni. Uğraşma benimle be. Balıkçı geldim ben balıkçı. Topla bakayım bak. Evet, bunu da düşürdük. Kokla bakayım. Son bir görevimiz kaldı. Onu da yerine getirsek tamamdır bu iş. Bizim balığımız kaldı. Balığı da düşürsek tamamdır. Hey, ne haber? Sen de gel. Güzel. Tut şunu dostum. Karşıya yetişmem lazım. Vay. Güzel. Sal şunu moruk. Kokla bakayım. Ya bu beni görmemeli. Koş koş koş koş koş. Ama aşağı indik. Hmm, buradan gidiyormuşuz. Geldin dostum geldin. Son görev. Hadi. Güzel. Balığı da düşürdük mü tamamdır görevimiz. Sakin şampiyon kendine gel. Balığı da düşürdük. Tamamdır şişkocuk. Görev tamamlandı. Sana da merhaba dostum. Evet güzel iş çıkardık bu sene. Korkla bakayım nereye gidiyormuşuz. Kokla kokla kokla. Bir işe araba ya? Bak düz gidiyoruz dostum. Koş koş koş koş koş. Hızlı ol farecik. Çarpma sağa sola. Oo drift yapıyor. Adamım benim ya. Ey Morup, görme beni görme görme. Gitti mi? Uğur. o, o şekercik. Kokla bakayım. Daha var dostum. Koş koş koş koş koş. Takla atma be. Bak geldim işte. Geldim dostum. Buradayım. Hmm. Tatlı farecik. Bu kadın var ya çok tehlikeli. Bizi bir görse yani iflahımızı affedersin yapar. Uyandı. Çok tehlikeli bak bu. Yaşına bakma bunun. Kokla bakayım ne yapıyormuşum bak. Oo, oh, olamaz. Gördün mü? Bak enerjim gitti. Buna dikkat etmem lazım. Dostum nereye geldim böyle be? Kokla bakayım. E şuradan yukarı çıkacağız. Ama çıkamıyorum. to myśl to İttir dostum, ittir sepetine at. Güzel. Görevi tamamladık galiba. Başka ne yapıyoruz? Topla bakayım. Koş ko Ya dur dur dur dur dur. Şuradan git işte. Şu adamdan korkuyorum ya. Az önce tuttu patilerinden. Hayır dostum ben burada değilim. Görme beni. Arkadan arkadan gideceğiz. Okey. Şunu gönderiyorum. Postalıyorum bunda. Koş koş koş. Hop. gün. Güzel. Başka bir şey kaldı mı? Bir şey daha varmış. Zaten üç şey vardı. Balık. Ekmek mi vardı? Evet. Son bir şey kaldı. Bak şuradan zıplıyorum dostum. Çıkıyorum buraya. Buradan balık almıştık ama Topla bakayım. Senin ananı ben Şuralara bir şeyler bırakmıştık ama bak ipimiz burada. Gördün mü? Kısa yoldan gideceğiz. Geldim teyzecik. Bak işte buradayım. Neredeymiş balığımız? Bak burada balığımız. Hadi fare tabana kuvvet. Güzel. Balığı da yükledik teyzenin sepetine. Ama girmiyor ki bu. Çok büyük ya. Görev tamam dostum. Vay. Dostum ne haber? Okey dostum. Kokla bakayım nereye gidiyormuşuz. Dostum ben kısa yol tercih ediyorum. Ama gidemedim ya. Geldim moruk. Olamaz. Burası da neresi böyle? Kabloları mı bağlıyoruz burada? Akım bizim işimiz dostum. Güzel. Başardım. Teyzoş uyuyor. Forklift'i çalıştırdık. <laughs> Ho, ne yapıyorsun moruk? Hey adamım. Forklift'ten devam ediyoruz. Güzel e, turuncu Bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Videomu böyle beğenip kanala abone olursanız ve bildirimleri açarsanız yeni bölümlerden haberdar olursunuz.